Bez Niego nic bym nie zdziałał, bez Niego zginąłbym już, bez Niego w świecie bym błądził, jak na morzu mała łódź. Jezus, mój Jezus, jeśli ujrzysz Go dziś, nie odwracaj się, idź, bo Jezus, mój Jezus, jeszcze dziś chcę Ci podać swą dłoń. Bez Niego ciężko umierać, bez Niego niewola grzech, bez Niego żadnej nadziei, lecz w Jezusie zbawienie me. Jezus, mój Jezus. Jezus, jeśli ujrzysz go dziś, nie odwracaj się, idź, bo Jezus, mój Jezus, jeszcze dziś chce Ci podać swą Amen.